No te creo nada de lo que me dices, me quieres ver la cara de imbécil. Bueno, si quieres ir a preguntarle, ve. Em, no creo que sea necesario eso, estaré bien así sin preguntarle. Bueno, ya ves, te lo dije, la besaste. No manches. Bueno, fue una total locura lo que pasó en San Valentín, ¿no? Sí, claro, le disparaste a Jack. No hiciste tu parte que se te encargo y casi besas a Jane, ¿no? Claro que no, yo solo quería matarla. Pero, yo tengo la prueba de que no es así, jefe. Mira. Tú desde cuando andas tomando fotos, eso no está permitido, mensa. Esto no es pronificar, además se ve muy puto tu basura. O si yo le ayudé a hacer esta cosa tan random, ¿te gusta? Saben que jodanse todos y lo que paso ya paso, ya me iré a retirarme idiotas. O oh, si claro uno no piensa en esas tonterías del pasado, demonios. Si lo ves a primera vista no creo que le guste a Jane. Yo no tenía idea de que matabas a ya. Sácate a platicar a otro lado niña. Y tú escúchame bien, tú no puedes salir con la plana ni siquiera juntarte con ella, tú también debes odiarla o sea ella es la plana. Plana o no, me cae bien, además no te debe importar o sí. Yo sé lo que escondes y haré todo para evitar tu maldito plan. Entonces es cierto que te agrada Hane? En realidad, no lo sé solo la veo como compañera. O pues eso es lo que me hace creer. Uy, mira la hora, tengo cosas que hacer. Ya que somos amigos podemos juntarnos como equipo, ¿no? ¿Y quieres empezar, eh, que? A quien quiero engañar, me tengo que sacar esta duda, todos me dicen lo mismo. Sí, si ustedes dos se dieron un beso. Yo que recuerden no me dijeron es. Si todos sabemos que si pasó esto ya. Bueno, a lo que me contaron sí es cierto. No les creo ni media palabra, le preguntaré yo mismo. Porque siempre que tengo prisa me tienen que... Ah, Jane, perdóname yo solo... O si ya que está bien no te preocupes, pero... ¿Tu cara? ¿Qué cosas dices no se ven? Cara. ¿O es en serio acaso este día puede ser peor? Mira el lado bueno, te ves mejor sin esa máscara de hecho me agradas más, no debes por qué estresarte. Nos vemos en la mansión. No espera Jane, tengo que preguntarte algo. So. Sobre San Valentín. ¿En serio le va a preguntar? Perderé dinero si lo hace. No, no creo que lo haga, ya verás. Me servirá bien ese dinero. Ya le va a decir lo que... Cállate, no vayas a llamar la atención. Mira Jane ya ves el día que estábamos platicando y Jeff me había disparado, tengo una duda de ese día si tú y yo, en el momento en el que me desmaye nos besamos en verdad. Dime la verdad Jane. ¿Pero qué cosas dices Jack? ¿Esa bala te trituró el cerebro acaso? No pasó nada solo es un simple rumor, no puedo creer que en serio te lo creas jeje. No manches, esos malditos me trituraron todo el día. Ay Jack solo era un simple rumor en serio te lo creíste, Jaja, lamentablemente sí, te estás burlando de mí. Si todo eso pasó por tu culpa. ¿Mi culpa? Si Slender fue quien nos emparejó, yo que tengo que ver. Bueno, adiós dinero, me rindo en estas cochinadas. Bueno, haré como si no hubiera pasado nada, pero qué mierda. Hannah, respóndeme, dime la verdad, ¿te besaste con Stingero sin ojos? Dime. ¿Ese en serio? ¿Tú también andas haciéndole caso lo que la demás gente dice de mí? No pasó nada, solo fue un chisme muy mal planeado. ¿Entonces no son novios? No, además a ti qué te importa. Bueno, en realidad solamente quería. Bueno, nos vemos después, Jane, fue un gusto conversar contigo. Sí, está bien. Porque el karma tiene que doler. Si no son novios, ¿por qué se hablan? Tú sabes bien que no me fijaría en nadie más. Qué bonitos. Sabía que tenían algo. ¿Y de qué beso hablan todos en la isla ya?